hello and welcome friends Microsoft Excel सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज का ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है एक्सेल में आज हम सीखने के वाले हैं देखिए कॉन्कैटिनेशन सीखेंगे कॉन्कैटिनेशन पहले भी बता चुका हूं लेकिन इस वीडियो में दो तरीके से कॉन्कैटिनेट कराएंगे कैसे कैसे आइए देखते हैं सबसे पहले तो यहाँ कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये तो बड़ा इजी है यहाँ पर कॉन्कैटिनेट जैसे ही आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे कॉन्केटिनेट का फॉर्मूला मिल जाता है आपको और अगर आप एडवांस वर्जन यूज करेंगे तो एक कॉन्केट भी मिलता है जिसके बारे में मैंने पहले बताया है अब यहाँ पे कह रहा है टेक्स्ट वन तो जितने भी टेक्स्ट है कॉमा टेक्स्ट वन ले लिया हमने कॉमा दे दिया ठीक है कॉमा दे देकर हमें लिखते जाना है फिर यहाँ टेक्स्ट टू ले लिया अगर टेक्स्ट थ्री भी है तो कॉमा दे करके आप लिखते जाइए एंटर प्रेस कीजिएगा यहाँ पर ये कॉन्केटिनेट हमें करके दे देगा अब सपोज कीजिए कि इसके बीच में स्पेस क्रिएट कराना है तो स्पेस क्रिएट कराने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर डबल एटेड कोर्स ओपन करना है फिर यहाँ पर डबल एटेड कोर्स क्लोज करना है फिर यहाँ पर आपको एक कॉमा दे देना है बस आपको एंटर प्रेस करना है तो ये देखिए बीच में स्पेस भी क्रिएट हो जाएगा और जब इसको आप ड्रैग करवाएंगे तो आपको स्पेसेस भी नजर आएंगे कुछ इस तरीके से अब यहाँ पर एंड का फॉर्मूला लगा लेते हैं तो इज इक्वल टू यहाँ पर ले लिया सूरज और फिर जो सेकेंड नेम है वहां पे हम एंड लगा लेंगे और फिर यहाँ पे तिवारी इन दोनों को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया तो ये देखिए ये दोनों भी साथ साथ आ जाएंगे और अब यहाँ पर डबल क्लिक अगर मैं कर देता हूं तो ये सब हमें मिल जाएगा रिजल्ट हमारा आ जाएगा अब इनके बीच में गैप क्रिएट कराना हो तो क्या करेंगे इनके बीच में गैप क्रिएट कराना है तो हमें यहाँ पे एंड के बाद लगाना होगा डबलेटेड कोट्स ठीक है ओपन करना होगा फिर क्लोज करना होगा और फिर यहाँ पर एक बार और लगा लेंगे एंड और अब एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसमें भी गैप आ जा रहा है इजिली तो उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ गई होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें thank you for watching this video